Да уж, не думал, что сдохну от какой-нибудь херни внутри меня или от сраного клоуна. Ах да, я от чертова града пуль.